Le film a obtenu donc euh, le prix François Chalet. Vous compenser avec votre jury, euh, avec Meichen Chalet, chaque année des films excellents. Alors moi je voudrais juste un petit, ce petit coup de cœur. J'aimerais que vous nous présentiez le réalisateur et qu'il nous dise ce film, quelle importance il a pour lui. it's very personal. I, my grandfather went to Al University, and uh, for uh, coming from villages in Egypt, it was education was everything. I mean, it was life or death. So it's a film that is about them, basically. C'est un film très personnel. Son grand-père est allé à cette université et c'est une résonance euh, très personnelle pour lui aussi. Hein. Donc c'est un film qui, est plus que juste un film, c'est aussi un film extrêmement personnel. Un film universel pour l'état du monde Absolutely, yes. I mean, it's uh, it's about power and authority, and it's about education, which is very closely linked in most societies, because the institution of education, of course, is an institution of power and authority, and. Um, so yeah, it is about that. Who who has authority? Okay, let me translate this on. That's something. Uh, Ah, c'est un film quand même qui a une résonance euh, sociale et politique aussi parce que c'est un film sur le, problème de, l'autorité et l'abus d'autorité. Donc euh, c'est un thème assez important et très contemporain. Alors nous, on lui souhaite d'avoir d'autres fruits. On espère que le prix François Chalet va lui porter chance. Et est-ce qu'il connaissait François Chalet Est-ce qu'il euh, connaissait bah, François Chalet Avant le non, bah, non, non, non, il est jeune. Il est ah, François Chalet, you're too young. Well, I read about him. <laughs> no, I I I, uh, I read about him, and I feel because I have a, myself a background in journalism. I started off as a documentary filmmaker, so I went to Guantanamo and to Cuba and to Bolivia and to uh, different places in you know the world to report, uh, and then I became. a fiction filmmaker. Donc, euh, comme lui est journaliste, il a beaucoup de choses en commun avec François Chalet. Et comme il a, elle a beaucoup voyagé, donc euh, il y a quand même euh, des choses qui le touche spécialement, parce que justement lui aussi est journaliste. Il n'a pas connu François Chalet, mais il connaissait le personnage de François Chalet. En tout cas, merci beaucoup.